Явханг нь катын тоногт хөрөмжийн гүйцэтгэлд шууд нөлөө үзүүлдэг чухал хэсэг юм. Явхангид зарцуулах зардал нь тоногт хөрөмжийн нийт зардалд баггүй жин дардаг тул явхангийн элэгдлийг оновчтой удирдах нь таны машины бүтээмжийг нэмэгдүүлээ зогсохгүй зардал хэмнэхэд тань тусална. Wagner-аас тоногт хөрөмж компани бүтээгдэхүүн дэмжих хэлтсийн төлөөлөгчд явхангийн хэмжилт үзэлгийг харилцагчийн ажлын талбарт очиж үн төлбөргүй хийж гүйцэтгэдэг. Шаардлагатай тохиолдолд кат үйлдвэрийн мэрэгжилтнүүдийн хамт тоног төхөөрөмжийн зөв ашиглалт, эдлэгийг уртцгах зөвлөгөө сургалтыг өгөх боломжтой. Газар дээр нь хийсэн үзлэг хэмжилтээр яв хангийн элэгдлийн хувийг тодорхойлж, засвар үйлчилгээний төлөвлөлт, сул зөксөлтөөс сэргийлэх зөвлөгөө өгдөг. Caterpillar-ийн Монгол дахь цорын ганцаал биесны дийлэр Wagner-аас тоног төхөөрөмж компани нь таны тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал, оновчтой ашиглалтанд чиглэсэн бүхий л үйлчилгээг дэлхийн стандартын дагуу үзүүлнэ. Та тоног төхөөрөмж юу? Бидэнд даадаг. Wagner-аас тоног төхөөрөмж компани.